целлюлозанын гидролизи целлюлозанын гидролизи крахмалдын гидролизиндей катализатордун жардамы менен күкүрт кислотасы менен жүрөт биринчи целлюлозаны кислота менен абдан жакшы аралаштыруу керек бул үчүн фарфор чөйчөк пестиль менен керектелет целлюлозанын гидролизинде глюкоза пайда болгондугун көрө алабыз эритмеге биринчи жездин сульфатын жана натрийдин гидроксидин кошсок биринчи жездин эки гидроксиди пайда болот жездин эки гидроксиди глюкоза менен көп атомдуу спирттердей химиялык реакцияга кирет ысытканда глюкоза альдегиддик касиети көргөзөт көк түстөгү жездин эки гидроксиди калыбына келтирип кызыл түстөгү жездин бир гидроксиди пайда болот